主，你盡地所愛。 samyasambhu 다야 诸位兄弟，转南无飒陀喃，萨呀萨。 家，三不搭。 春泪春堤浊。 Sam, your 주내준 네 손아 나사타 散不在。 삼야삼보 春为春地作。 kingdom, Tatiana. 只为兄弟做。 삼야삼천하 삼야삼보다 고지남 다자다 홍차의 주의 준디소 珠泪，春滴锁。 coração. 涓滴霜。 나타나 你能达 true. 呀，桑布拉，古提南他加塔，红颊泪，春泪，春滴酸。 桥泪珠泪，春滴妆。 주내 준비 네 소망